Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'ouverture du 15e jour du calendrier de Noël, est-ce qu'on peut avoir des cadeaux Et toi tu vas la fermer maintenant Je disais donc, on est au 15e jour et je déteste toujours autant les enfants, mais qu'est-ce que j'aime les coribos Alors le 15e jour, ah ben il est là Allez viens la troupe plus c'est comme le mastermind mais avec des coribos. Regardez-moi cette petite beauté. Oh, que c'est joli, a des petits coribos. Alors, si effet, détruisez autant de coribos et jetons coribos que vous contrôlez que possible, plus détruisez un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes détruites par cet effet. C'est pas mal, ça sert à place une petite trou noir et un petit corribo. Après, ça le sacrifie, quoi. Et hop, tu vas rejoindre tes petits copains dans la petite sleeve. Allez, nous, on se retrouve demain pour l'ouverture du 16e jour, on approche déjà de la fin. Mais j'ai toujours pas trouvé qui ça peut être. Eh, non, frère, il a dégage de là, non c'est pas vrai, mais il est en de mes cartes, là. Mais t'as dressé chocolat je vous dis, à demain